ትናንት ሌሊት ህወሓት በባህር ዳርና ጎንደር አየር ማረፊያዎች ላይ የሮኬት ጥቃት መፈጸሙን መንግስት አመልክቷል። የባህር ዳርና የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ፍንዳታው ከባድና አስደንጋጭ እንደነበር ለዶቸ ቬለ ተናግረዋል። አንድ የባህር ዳር ነዋሪ እንዲህ ሲሉ ገልጸውታል። ፍንዳታው በጣም ከፍተኛ መሆኑ የሚታወቀው ከድምፁ ባሻገር ያው ቤቱ የመንቀጥቀጥ ስሜት አምጥቷል። ቤቱ ምንድነው የመሬት መንቀጥቀጥ የሚባለው ማለት ነው። እና እንደዛ ነበረ። ትንሽ የመደናገጥ ስሜት ነበር መጀመሪያ ላይ። በኋላ ላይ ግን ያው እያወቅ ነው እያወቅ ነው ስንመጣ ተኩሱ ደግራ ደግሞ ፍንዳታው ቆሞ ተኩሱ ብቻ ሲሆን እየተረጋጋን እየተረጋጋን መጣ። ሌላው የከተማዋ ኗሪም ቢሆኑ ተመሳሳይ አስተያየት ሰጠዋል። ወተን ነበረ። አጋጣሚ አምስት ሰዓት አካባቢ ላይ የተወሰነ የጥይት ተኩሶ ነበረና አጋጣሚ የክልሉ መንግስት መግለጫ ሰጥቷልና የቦምብ ፍንዳታ ነው ምናምን ይባል ነበረ። እንደ አይነት ቦምብ አለው የሚል ጥርጣሬ ሁላ በማህበረሰቡ ላይ ነበር ኔን እና በኋላ እንግዲህ ዛሬ ሮኬት ነው ምናምን የሚል ነገር መንግስት ሲሰጥ ነው ምናልባት ማታ ስንሰማው የነበረ ድምፅ እውነትም ሮኬት ሊሆን እንደሚችል ያምንበት እንጂ ቦምብ የሚሉ አላሳምኑ ነበር። በጣም ከባድ ነበረ የድምፁ ወይም ስንሰማው የነበረው የጎንደሩ ነዋሪ እንዳሉት ደግሞ እና ሶስት ጊዜ ነው የጣሉበት አየር መንገድ ነው እንዳለ ግን ህንፃ በሙሉ ተነጋ እንዳለ ተነጋነገ እንዳለ እንዳለ ተነጋነገ ቤተኛ እንቅልፍ ቤተኛ የለም ራሱ አምስት ሰዓት ከሩብ ሁሉም አንድ ነው የተመታ፣ በአንድ ሰዓት ልዩነት። እኛ ሶስት ጊዜ ነው አሁን እና በዚህ ጊዜ የተነዳ ግን የመጣ ሶስት ሶስት ጊዜ ነው። ፍንዳታው እስከ ሀያ ኪሎ ሜትር ድረስ የመንቀጥቀጥ ስሜት እንደነበረውም አንድ አስተያየት ሰጭ ተናግረዋል። እና ቤቶች በጣም ይንቀጠቀጡ ነበር። በሩ ግድግዳው shock ያደርገዋል። አሁን እኛ ጋር ከባህር ዳር ውጭ ራሱ ዘጌ construction camp አለ ከባህር ዳር ዘጌ የሚሰራ ከዛ ድረስ ፍንዳታው ቤቶችን አንቀጥ ከዚህ የበለጠ ሌላ ጥቃት ሊኖር ስለሚችል ህብረተሰቡ ከመደናገጥ ይልቅ ራሱን መጠበቅ እንዳለበት ነው አስተያየት ሰጪዎቹ የተናገሩት። እኛ እንደውም ከዚህ የበለጠ እንጠብቋለን። የማያደርገው ድርጊት የለም። personally በህይወታችን ሊመጣ ስለሚችል ዞሮ ዞሮ ከመረጋጋትና ሰው ቀጣይ ላይ የሚመጣውን ነገር በትዕግስት እየጠበቁ እንዲሁም እንደዚህ አስቸጋሪ ነገሮች ሲፈጠሩ፣ እንደዚህ አይነት ድንገተኛ ነገሮች ሲፈጠሩ ስለሚመለከተው አካል ጋር በመተባበር ሪፖርት በማድረግ መስራት እንዳለብን ነው ሰው መረዳት ያለበት ነው መልክት ፍንዳታው ያስከተለውን ጉዳት ለማወቅ የሚመለከታቸውን የክልሉ ባለስልጣናት ለማነጋገር ብንሞክርም ስልካቸው አይነሳም። የአማራ ቴሌቪዥን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያን ጠቅሶ እንደዘገበው ትናንት ምሽት ወደ ባህር ዳርና ጎንደር ሮኬት መተኮሳቸውንና በዚህም በአውሮፕላን ማረፊያው አካባቢ መጠነኛ ጉዳት መድረሱን ገልጿል። መረጃ ማጣሪያው ስግብግቡ ጁንታ ብሎ የጠራው ህወሓት በእጁ ያሉትን የመጨረሻ መሳሪያዎች ጠጋግኖ ሞክሯል ብሏል። ይህም ከመሞቱ በፊት የመጨረሻውን አቅሙን እየሞከረ መሆኑን ያመለክታል ሲልም አክሏል። ዝርዝሩን መርማሪ ቡድን ተመድቦ እያጣራው ሲሆን በቀጣይ የሚገለጽ መሆኑን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ ማሳወቁን ቴሌቪዥን ጣቢያው ዘግቧል። የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ የክልሉ መንግስት በሚቆጣጠረው የቴሌቪዥን ጣቢያ ጥቃቱን ህወሓት እንደፈጸመው ገልጸዋል። አለም ነው መኮንን ለዶቸ ቤሌ ራዲዮ ባህር ዳር